sur moi. Et euh, un soir, lorsque je dormais, euh, j'ai vu deux femmes qui étaient, qui étaient sur moi, qui me caressaient. Qui te caressaient Oui. Ça, ce sont des choses qui s'est passé dans votre famille. Those are the things that happen Ce sont des alliances de votre famille. Those are the covenants that were made in your family. alliances de votre famille. Those are the covenants Dans votre famille, ce sont des choses qui se passent. In your family, there are things Je vois happening. des gens dans votre famille I see people in your family font des cérémonies. who are doing Ils sont presque toutes nues. They are almost all Ce sont naked. des femmes et des hommes Women and men. qui font des cérémonies. They perform a ceremony. votre, ça fait partie de votre coutume. It belongs to your custom. Forma parte de sus costumbres. Euh, J'étais en train de marcher, puis je vois des personnes autour d'une cérémonie. Hein euh, des personnes, je pense, il y avait un feu. Et puis lorsque je les ai vus, quelqu'un qui a commencé à me courser, m'a jeté quelque chose dessus, mais c'était il y a longtemps. Ça se passe dans votre famille. Acclam pour Jésus, it's happening in your family. Quelqu'un dit ya. On ne joue pas avec Jésus-Christ de Nazareth. We don't play with Jesus Christ of Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth no Ma fille, My daughter, je suis serviteur du Dieu très haut. I am a servant of the Most High. Je suis fier de l'être. I am proud to be. Il m'a envoyé pour toi. He sent me for you. Ton Père céleste. Your heavenly Father. Ton Dieu. Your God. Celui qui t'a tant aimé. The one that so much Il a envoyé Jésus-Christ. He sent Jesus Christ. Pour te sauver. To save you. Il me dit de te dire. He tell me to tell you. Ne crains rien. Fear not. Aujourd'hui, oh, il t'a amené ici. It's brought you to open your eyes. Parce va faire de toi because you will make une arme puissante. A powerful weapon. Come on now, come on now. La chose qu'on a utilisée hier pour l'huile, j'en ai besoin. Ah. Things we, Italy, we use yesterday for oil and Aujourd'hui encore, je vais ouvrir. Today I will anoint. C'est ma fille. Votre fille. Oui, ma my daughter, said the gentleman here. Donc quand je parlais de la famille, là, vous avez entendu. Oui, j'ai so when I was talking about the family, do you hear my voice? Et papa est là, heureusement. Papa is here, Por luckily. Gracias, el padre está aquí. Vous êtes de quelle origine? Where you from? Alors du Congo, euh, une partie Angola, une partie euh, Kinshasa. Une partie we Angola. are from oui. Congo, uh, one side Congo, one side Angola. Una parte de Angola en fait, et la otra de Congo. Euh, J'ai perdu mon épouse il y, a, y a, il y a trois ans en 2019. Et c'était compliqué en fait, une mort, euh, c'était euh, causé bizarre, causé par la sorcellerie. It depuis, 2019. Euh, moi-même, je la voyais régulièrement dans mes rêves. Elle aussi, mon autre, ma fille aussi. Often time in my dream, and she also. oui, oui, c'est pas elle. Oui, C'est l'esprit qui a tué. L'esprit. votre exactement, exactement. It is the spirit that killed your wife. Exactement. C'est l'esprit qui vient avec Oui, It's that spirit that came with her face. Parce veut vous prendre tous. Because you want to carry you all. Porque quiere tomarles My God. Thank you, man of God. Le diable était menteur. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Grand-père The grandfather of lies. That's right. Son grand-grand-père aussi était menteur. And the great grandfather is also a liar. C'est vrai, papa. Aujourd'hui, Today, Hoy ils sont dévoilés. They are exposed in Jesus están name. Oh, merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Gracias Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Gracias Espíritu Santo. Give me oil. Dame el aceite. From today on, a partir de hoy. will Ni siquiera voy a mencionar las enfermedades. So that disappear enfermedades van a desaparecer. I am a servant soy siervo de Jehová. Father, Jesus' Padre, en el nombre de Jesús, que chose I destroy this thing. que sea destruida esta cosa. Evil Espíritu malo, vete. by yourself por ti mismo. México. Vete. He goes in the wilderness. Que se van por lugares áridos. Thank you. Tu ne vivras pas ce que ta maman a vécu. You will not go through what your mother went through. no through. vas a vivir lo que tu madre ha vivido. Yes. I break every covenant. Rompo toda Of witchcraft. De brujería. In Jesus name. Au nom de Jésus. In the en el nombre de Jesús. Amen. Amen. C'est fini. Amen. It's over. Acclame pour Jésus-Christ. terminal. C'est le pouvoir de la langue. It's the power of the es el tongue. poder de la lengua. J'ai parlé d'abord. I spoke first. Primero he hablado. J'ai la main après. And after a while I lay my hand. Y después he puesto la mano. La main, Even by laying my hand. Y al poner la mano, I continue speaking. He seguido That's hablando. Right. Ça, c'est la puissance de la langue. This is the power of the de la Regarde comment elle est allongée. Look how she's laying down. Miren Même chez elle, elle dort jamais comme ça. Even at home, she never Aún ah, that. On su casa no duerme así. C'est qui pour toi C'est ma fille, papa. C'est pour ça que je me suis levée. C'est ma fille. Elle vit la misère dans le foyer. Elle est mariée. La fille est ma grande sœur. C'est ta fille, la fille de ta grande soeur. Oui. Elle vit la misère, elle a commencé à m'appeler et se confier à moi. C'est fini. Papa, elle a dit, je dis à personne, j'ai caché, j'ai commencé à envoyer les vidéos. J'ai envoyé les vidéos, j'ai dit, regarde ça. Si j'ai été sauvée là-bas, tu vas être sauvée. Ça fait un moment, elle commence à regarder, elle commence à être visitée. Mais c'est dur, même le mari a enlevé l'alliance. Elle aussi, les gens disent que le mari, il y a trop de problèmes, si elle pourrait expliquer. Elle ne peut même plus bien marcher depuis qu'elle a accouché le dernier bébé. Trop d'attaques dans la maison. Avec les démons qui viennent la visiter là. Oui il y a un pasteur qui avait béni le mariage. C'est là où nous avons grandi en fait. On a grandi dans cette église-là. Mais on a découvert il n'y a pas très longtemps que c'était pas ça. Mais nos parents, ils sont toujours. Mais nous, on s'est détachés. Mais sauf que elle, pendant le mariage, c'est ce serviteur de Dieu là qui avait béni. Mais depuis, elle vit pas, elle n'est pas heureuse depuis qu'elle est mariée. Elle vit comme à trois avec son mari. Elle me dit tout le temps, il y a une personne dans le lit. On est comme trois. trois. Oui, papa ce que j'ai vu. Hmm? Les enfants font des crises même en journée comme ça, sans hmm. problème. Et ça se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ce sont des choses qui en la vida de muchas personas. Ce sont des choses qui sont tabous. It's happening in a lot of people's houses, but it's, it's taboo. Regardez. Watch this. Il est, encore, il est là encore. J'ai pas encore fini avec elle. I didn't, I'm not done with her yet. aquí todavía. No he terminado el trabajo. El espíritu Ne peut pas la laisser vivre avec son mari. cannot let her live with her no puede dejarla vivir con su marido. Elle m'appelle toujours en pleurant. Je L'esprit là c'est se réjouit, se réjouit avec elle. This spirit is rejoicing with este espíritu se regocija con ella. C'est ça l'esprit. That is this spirit. Eso es este espíritu. Ah pour que Dieu m'utilise aujourd'hui, so that God may use il m'a amené dans ce monde-là. He brought me in that world. Et j'ai des choses. And I saw things. pas avec toi. If Si you will become crazy. te volverás loco. Tu ne peux pas chasser les démons si tu ne crois pas aux choses spirituelles. You cannot cast out demons if you do not believe spiritual. Caméra, reste là. echar fuera demonios si no crees, Regarde ce qui se passe chez eux. See what is happening to her. Je vous changerai caméra woman de caméra. Je vous changerai. I will change you, you camera woman, camera. Dans la nouvelle salle, on n'aura plus besoin de vous. In the new hall, we don't need you. Hein? J'ai été avec le technicien, le professionnel, un brésilien, le cameraman. Les choses qu'il va faire dans cette salle-là. The thing we do in that room. On aura des caméras dans les murs. We will have a oh, camera in the wall. vamos a hacer habrá cámaras en las paredes. Tu es qui dans ce corps? Who are you in this body? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? J'ordonne à cette bouche de parler. I command that mouth to speak. Ordeno que hable esta boca. Tu vas parler. You will speak. Parce que tu es arrêté. Because you are euh, es arrested. No, no, no, no. Who are you? Qui es-tu? you? Esprit spirit. Pourquoi tu tortures cette ah. sœur? Why are you torturing this Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, tu es entré dans sa vie comment? How do you enter in Comment tu es entré dans sa vie? How do you enter in our life? Hein? hein? Tu es entré comment? How do you enter? Par quel moyen? Which way do you enter? Par quel medio? Ah! Par quel moyen tu es entré? Which way do you enter? Par quel medio as entrado? Through which means? Je vais t'envoyer le feu tout de suite. I'll release fire on you right now. Holy Ghost! Ah. ah! <laughs> Holy Ghost! Elle est tout le temps malade. Elle est tout le temps malade. une discale. Elle a Mal au dos, les pieds gonflés, elle, a grossi, euh, il y a tout dans son corps. C'est toi qui fais ça. Elle n'est jamais à l'aise, elle n'est jamais joyeuse. C'est toi qui fais ça. <laughs> Elle hein? Elle va jamais se marier, elle sera jamais contente dans sa vie. Ah ah. Jamais, jamais, jamais. Vous ça? C'est une très belle femme, hein, mais... Ah, elle a une étoile, hein, mais... <laughs> C'est toi qui voles son étoile. Hein Tu as volé son étoile. Ah, tu voles son étoile. You stealing her star. Estás robando su hein? Quel est ton nom? What is your name? Quel es tu nombre? Ah. <laughs> Quel est ton nom? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tu habites où même? Where do you stay? ¿Y dónde vives? <laughs> Je ne sais pas. Tu ne sais pas? <laughs> Ah. Ok. Ah. Nous allons voir ça tout de suite. That's what we're gonna see right now. Un ange de feu va venir là tout de suite. An angel of fire will come towards you. right angel de Jésus. mismo. En le nom de Jesús. Allez, laissez tomber, laissez, laissez, laissez, laissez, laissez. Ah. <laughs> ah. <laughs> C'est une servante de Dieu. Hein. Elle aime chanter pour Dieu, mais <laughs> elle n'est jamais joyeuse. Même quand elle chante pour Dieu, elle chante, elle chante, elle chante, elle chante après. Elle est triste. Servante de Dieu. La servante de Dieu. Procédez. Je vais la laisser, moi. Un démon le possédait. <laughs> Le démon is possessing the servant of God. El demonio poseyendo una sierva de Dios. Ah. Elle a moi depuis. Depuis quand? Since when are you in this body? Depuis quand? Tu es arrêté. You are arrested. Estás detenido cette bouche va dévoiler ton identité. <laughs> J'ordonne à cette bouche de dévoiler ton identité. Maintenant. Mais ces enfants sont où Mais ces enfants, mais même. Yeah. Mais ces enfants. Mais ces enfants. <laughs> Ah. Qui a fait Tu as fait quoi ces enfants <laughs> Qu'est-ce que tu as fait yeah. Hein ces enfants-là, je ne vais jamais les laisser servir Dieu. Parce que ces enfants-là sont des serviteurs de Dieu. Je jamais, jamais, jamais je les laisserai servir Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ces enfants-là aiment Dieu. Ces enfants-là chantent pour Dieu tous les jours dans la maison-là. Ces enfants-là jeûnent. Pourquoi Pourquoi Pourquoi ah, Les enfants te dérangent. Pourquoi Je ne laisserai jamais ces enfants-là tranquilles. Mal de cœur. <laughs> je vais voler ces enfants-là. <laughs> tu ne réussiras pas. You will not by destroying those children. Amen. <laughs> Le Saint-Esprit fait ces choses is doing these things pour t'enseigner, to teach you ce qui est spirituel. Of what is spiritual. Si toi tu négliges ça, If you, you neglect it, tu négliges aussi ce qui en fait la force you are neglecting what gives you strength. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Ah, jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Donne-moi ton nom tout de suite. Give me your name Allez, donne-moi ton nom. Give me your name. Comment tu t'appelles What is your name? te llamas? Marie de nuit. Spirit de Marido espiritual. Ok, ton temps est fini, tu dois partir. Ok. Your time is over. Vale, se ha C'est ça qui nous allons voir maintenant. <laughs> Est-ce que tu vas trouver ici? Elle aime chanter ça elle me fait rigoler quand elle chante. Elle aime chanter pour Dieu, celle-là. <laughs> Mais elle n'est jamais heureuse. <laughs> Elle n'est jamais joyeuse. Toujours triste en train de pleurer. Et moi, je me réjouis. Father, thank you. Ah. Père, merci. <laughs> Padre, gracias. Merci. Ah, moi, je me réjouis. Oh, gracias. Merci pour la liberté de cette femme. Thank you for the freedom of this woman. Gracias por la libertad la de Bible dit. Ah, <laughs> L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Eh. The Spirit of the Lord God. Est sur moi. is upon me. Car l'Éternel m'a oint Because the Lord have porque anointed Jehová pour libérer les captifs. to set the captive para free. liberar a los Donnez-moi une bouteille d'eau. Give me a bottle of water. Denme una botella de agua. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. <laughs> In the name of Jesus. Hey, somebody. In Jesus. In the name of Jesus. <laughs> In el nombre de Jesús. Ah, Señor. In el nombre de Jesús. In el nombre de Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesus. Jesus. Tu sors et ne reviens plus. Salim Basmas. Si je la laisse, elle va servir Dieu. C'est une grâce à de Dieu. Vous comprenez pas Si je la laisse, elle va servir Dieu. Elle va servir Dieu. C'est une grâce enfant de Dieu. Non, non, je veux pas. Je veux pas la laisser. Ah Elle va lui faire ah, ah. ah. ah. In the name of Jesus Christ. Tu sors de ce corps. elle va servir Dieu. Tu sors par la bouche. de Dieu. Elle ne pas Je ne veux pas la libérer. Je ne veux pas la numéro Non Ce que nous allons voir. Ce que nous allons voir. que nous allons ce Oh yeah. Yes, Lord. Cette femme va me déranger, je ne veux pas. Oh, son ah! Ah! Ah, mari son mari Son mari Son mari est où Son mari Ma son mari là In Jesus name. <laughs> Thank you Lord. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amenez la Allez-y, continuez sa délivrance là. Je n'ai pas le temps à perdre. Bring her in another room to continue her deliverance. Para continuar a liberación, no tengo tiempo que perder allez les délivrer. aller souffrir là-bas. Go and suffer there. La délivrance est un travail difficile. Deliverance is very difficult work. un travail <laughs> Alléluia. C'est un travail fort. Un travail fort. It's a strong work. Et d'ici cinq minutes, il sera libéré. Dentro de minutos Minutes, minutos será liberado. Allez-y vite, vite, vite, vite. rápido. Lorsque un esprit méchant Quand un esprit malo est dévoilé, est sa force est finie. Su fuerza ya Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Todo lo que es expuesto, expuesto está Mais ce que vous allez remarquer, What you have to notice, chaque fois qu'une révélation arrive Anytime a revelation came, et que l'esprit méchant se, sent, se voit dévoilé, and the evil spirit see he being exposed, il devient furieux. He become very furious. pone furioso. Jésus chassait un esprit méchant. Jesus was casting out an evil spirit. Jesús está expulsando un espíritu malo. Il dit c'était un enfant lunatique. It was a lunatic child. Era un niño lunático. Et quand Jésus chassait, ordonnait que l'esprit quitte, When Jesus was commanding the spirit to leave the body, the spirit that was il a voulu tuer l'enfant. he wanted to kill the child. Il jeté par He threw the child down, L'enfant était mort. and the child was Jésus a repris l'enfant But Jesus took back the child, et son âme est revenue en lui. and his soul came back in en Quand nous faisons la délivrance, When we perform deliverance, Il faut faire très attention. you need to be very careful. debemos tener mucho cuidado. Ce sont des réalités, Those are realities. des vérités qui se cachent en vous. Those are the truth that are hidden in you. verdades que se Il y a esconden en des gens qui sont très bien, Some people are very good, Hay personas que- calmes, que son muy, muy calmas, quiet, very nice, kind. quand ils s'énervent, But when they are angry, pero cuando se plus ponen furiosas, le retenir. nobody can calm them down nadie puede anymore. Et après, quand il va revenir en elle-même, And after when they came back to their when they came back to fait ça they said, why am, Parce que ce n'était pas toi. Because it was C'était l'entité qui habite, qui se cache en toi. It was the entity that were hiding. en Il y a des gens qui sont ici. There are people here. He cached the shows. That are hiding something. Que están escondiendo cosas. They know what they are hiding. Y saben lo que están escondiendo. Mais ne veulent pas dire la vérité de ce qu'ils cachent. But they don't want to say the truth about what they are hiding. Pero are no quieren decir la verdad de lo que están escondiendo. I can never set you free. Nunca podré si liberarte. Jamais ce que tu, ce que tu caches. If you never tell me what you are hiding. Si nunca dices lo que lo que estás escondiendo. Pourquoi tenter l'Esprit de Dieu Why are you tempting the Spirit of God? Porque tentar tu viens à l'église. You come to church. Tu vienes a la You hide things. Y tú escondes, co escondes cosas. De Dieu. Why are you tempting the Spirit of God? ¿Por estás tentando el Espíritu de Dios? C'est que l'esprit méchant qui est en toi veut te tuer. I mean, that means the evil spirit that is within you wants to kill Significa you. Significa que el espíritu malo que está en ti quiere matarte. Mais je me réserve de te dévoiler. But I keep myself not to reveal Pero no you. voy a revelarte, Je veux que tu le fasses toi-même. I want you to do it by yourself. Quiero que lo hagas por ti mismo. Il y a des choses There are things que l'esprit révèle comme la sœur là. that the Spirit reveal, like this que el a révélé, The Spirit reveals Quand ils vont, ils vont finir sa délivrance, When they will finish her a deliverance, terminar je su vais lui parler. I will talk to her here. voy a hablar con aquí. Mais l'esprit méchant dit, elle est servante de Dieu. The evil spirit said, she is a servant of God. Comment toi, que es servante de Dieu? How you that are serving God, siendo sierva de Dios, you are possessed. Estás poseída. Tu devrais être possédé par l'esprit du Christ. You needed to be possessed by the spirit of Christ. Et non l'esprit du mal. Not the spirit of evil. del mal. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? What is happening in your life? Qu'est-ce que tu caches? What are you hiding? Ce sont des choses que tu caches. There are things that you hide qui t'amènent à la servitude. That will put you into slavery. Que te llevan a la servidumbre. quest ah, que tu caches? What are you hiding? ¿Qué estás escondiendo? Estás escondiendo. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec le sang. Some people made a covenant with blood. Hay personas que han hecho pactos de sangre. Tu as bu du sang de quelqu'un. You drank the blood of somebody. You think it's over? Oh, ça fait longtemps. Oh, it's long ago. Il est en toi. It's within you. Esta persona está en ti. Il est en toi. It's within you. Está en ti. Tu tombes enceinte. You fall pregnant. Ton mari ne sait pas. Te quedas embarazada. tu marido no lo The child is El niño ha nacido. You kill the Tu n'as pas même avorté. Hein. You don't even make an abortion. No lo Que personne ne sache la vérité. Um, nobody may know the truth. Même ta conscience ne te dérange pas. Even your conscience is not disturbing you. Sorcière. witch, bruja, criminal, criminal, criminal fois, nous avons fait une délivrance de 21h à 5h du matin. Une seule personne. One day we performed deliverance from 9 o'clock in the night to 5 o'clock in the morning. Je ne le ferai plus. Una sola persona desde la, la 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Or la personne qu'on délivrait. The person we were delivering. Couché avec son hein? père. Was sleeping with his own father. Se acostaba con su propio padre. Son père est non politique. His father is a politique, politique was for the power. Et la fille sorcière. And the daughter was witch. Et la, la, la Donc, hija elle voulait nous fatiguer. She to make us tired. Elle savait qu'elle ne va, elle, elle va jamais être délivrée. She knew that she would not, would have never elle voulait nous fatiguer. She to make us tired. De 21h à 5h du matin. To 5 o'clock in the morning. C'est le discernement qui nous manquait à l'époque, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, oh. si j'ordonne à l'esprit méchant de sortir une fois, deux fois, trois fois, il ne sort pas, je te, laisse, je te donne à mon équipe. S'il ne réussit pas, on te laisse. If I command the evil spirit to come out, he don't come out, I give you to my team. If he don't, parce que si tu sais quelque chose de ta vie, If tu ne le dis pas. L'esprit méchant ne sortira jamais. la Bible dit celui qui confesse son péché. That's the Bible says the il obtient miséricorde. Confessez d'abord les péchés. Confesse your sin. Primero confiesen sus pecados. Tu es chrétien. You are Christian. Eres cristiano. En même temps, possédé. Same time, possessed. Serviteur de Dieu. Servant of God. Siervo de possédé. Possessed. Comment tu peux arriver là? How can you arrive Comment pouvez-vous atteindre Et l'esprit du Seigneur fait quoi? And what did the Spirit of the Lord do? Il est où dans ta vie? Where is he in your life? Il n'est pas là. Parce que la Bible dit The Lord ne partage jamais sa gloire à un autre, will never share his glory to somebody else, ni son honneur aux idoles. Not his honor to idols. J'arrive en Italie. I reach Italia. Un pasteur m'invite. A pastor invited me. Invité même pas moi, il a invité pasteur Tony. He didn't invite me, he invited pastor Tony. Quand pasteur Tony n'avait pas le temps, because pastor Tony had no time. Il dit Makanzu vas-y me remplacer. He said Maganzu, go and represent me there. Oh, j'ai pris mon équipe. I took my team. Ils sont partis. We went there. Arrivé là-bas, on nous accueille. they receive fuimos Le premier signe l'église de cet homme était sous une tente was under a En plein hiver. sans chauffage. without heater. et sale. La chaise Avant de j'ai dû regarder. I need C'est vrai sale. Very dirty. Je regarde l'homme. I ah, look at the man. Sale. Dirty. C'est la sorcellerie. c'est was a witchcraft. Quand j'ai commencé à le délivrer, When I begin to deliver him, le pasteur, s'est mis à ramper. La vidéo est dans. commencé to crawl. The video is on YouTube. Se puede ver el video en YouTube. Pasteur. Le serpent fait quoi dans ton corps? What did the snake is doing in your Quel est le rapport que tu as avec le serpent? What is the connection that you have with the snake? tu relación con la serpiente? Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Que La Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbres The Bible says where is the connection between light and the darkness? La Bible dit qué relación quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et Satan? What connection is between the temple of God and Satan? Qu'as-tu fait dans ta vie? What have you done in your life? Qu'est-ce que tu as fait? What have you done? ¿Qué has Qui reproche ta conscience? Reproaching your conscience. Que reprocha tu conciencia. Moi, je prêche, toi, tu ris. I preach you, you are laughing. Yo predico y e tú estás riendo. Vous riez pourquoi? Why are you laughing? ¿Por qué están riendo? Vous cachez quoi? What are you hiding? ¿Qué están escondiendo? On va vous rire dans la rue. They will laugh at you on the la street. gente va a mofarse de ustedes en la calle. Puis Dieu dit. And then God said, pues Dios dijo, Qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi What did God say concerning you? a Qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos What did God say concerning you? Qu'a ha Dieu à a propos? Qu'a-t-il dit What did he say? ¿Qué ha Continuons la lecture. Let us continue reading. Continuemos la lectura. Puis Dieu dit. Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre. Qui parle Qui parle Faisons l'homme à notre. Et selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Qui rampent sur la terre. Yes. Faisons à notre image, selon notre ressemblance propre. Et ensuite, ah, qu'il domine. Ma fille, over viens. Ben. Tu es servante de Dieu. Er, oui, je chantais pour le Seigneur. Tu chantais pour le Seigneur. Maintenant, tu chantes plus. À la maison, oui, mais dans une église, non. Dans une église, non. Pourquoi tu as quitté l'église euh, Parce que là où on priait avant, euh, c'est bien après qu'on a su que le pasteur, le prophète n'était pas euh, un vrai serviteur de Dieu. Mais qui vous a dit ça Parce qu'il fait des choses bizarres, il viole des petits-enfants. Et Il viole des petits-enfants Et vous ne le saviez pas avant Non. On faisait des songes, mais on ne croyait pas, vu qu'on confiait vraiment en lui. Du coup, euh, les gens, on parlait, on parlait, ben nous, on ne croyait pas. mais avant de partir dans cette église-là, pourquoi vous n'avez pas cherché la face de Dieu en euh, fait, j'ai une petite sœur. Je voudrais pas dire son prénom parce que c'est une histoire qui ah. est très compliquée. Elle pas, voilà. Donc c'est ma petite sœur. Du coup, euh, le monsieur, il a failli. Euh, oui. Il a failli sortir avec. Oui on était vraiment accroché à ce monsieur parce qu'on se disait c'est un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais moi, la question que je te pose, ma fille, et je vous pose à vous tous, même quand vous venez ici, vous avez pris le temps chez vous à la maison de demander à Dieu oh, Qui vous a dit que moi je suis meilleur Who told you I'm the best? Et si j'ai des vies cachées, vous allez savoir ça comment If I have a hidden things, how do you know Hein? oculta, ¿cómo lo sabrán? Si je cache des choses, comment vous allez le savoir? If I hide things, how do you know? Si estoy escondiendo cosas, ¿cómo lo sabrán? La Bible dit confiez-vous à Dieu, à Dieu d'abord. The Bible says trust God first. La Biblia dice confíen en Dios. D'abord, Dieu. Primero, primero Dios. Vous devez avoir, nous devons avoir une relation personnelle avec le Créateur si vous croyez qu'il existe. We need to have a personal relationship with the Creator if you believe that He exists. Debemos tener una relación personal si creen que existe. Si nous voulons éviter ce type de problème, if we want to escape such problems, si queremos evitar let us seek Primero debemos buscar a Dios. Tu veux te marier. You want to get married. Pourquoi tu ne cherches pas Dieu d'abord? don't to seek the face of God first? Pour voir l'intérieur de l'homme qui te demande en mariage. To see the inside of the man that is asking you for marriage. Para conocer el interior de la, la persona que te está proponiendo el, el, el matrimonio. Après, quand vous allez vous marier, After when you get eh married, et que tu découvres que c'est un ninja, And you discover that he's a ninja. Après tu viens vers moi, oh pasteur, je vais divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? After you come towards me, pastor, I want to divorce. Why do you want to divorce? Oh, aussi cherche la tenue de ninja. You too go and find the garment of ninja. Un vestido de ninja. Faites vos bagarres tous les deux make y Quand ça va bien, vous allez dans votre coin, vous vous réjouissez. Quand ça va mal, vous venez vers nous autres afin que l'on souffre. When things are well, you go to your lane, you enjoy yourself. And then when things goes bad, you Avant d'aller dans n'importe quelle église, before you go to any type of church, cherche d'abord Dieu. Seek first God. J'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai vu Dieu me dire, eh, le Seigneur m'a donné l'adresse. Il m'a dit de venir voir son serviteur. J'ai vu beaucoup de gens dire ça. si Dieu a parlé à eux, il ne peut pas te parler à toi. Non, ne jouons pas avec notre vie. Let play with our, life. que moi, je vais me réjouir parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici You think I will re rejoice because a lot of people are coming towards me? moi, je suis un esclave. I am a slave. Yo soy un esclavo. Je, je souffre. I suffer a lot. Vous ne savez pas combien de fois j'ai mis ma vie en danger. You don't know how many times I placed my life in danger. Vous croyez que je suis content quand je sors de cette salle? You think I'm happy when I came out of this hall? La seule chose qui me réjouit, c'est d'être protégé par Dieu. It is to be protected by God. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour me détruire. Many people came here, they don't came for God, they come to destroy me. Il y a des gens, chaque semaine, il y a des gens qui viennent pour me détruire. Some people came to destroy me. Il m'est arrivé It happened to me that de sortir to come out de l'église. J'arrive devant la porte. I came at the gate. Je marche sur les, les choses I walk upon things. que l'œil ne voit pas. That the eyes cannot see. Et mon pied commence à faire mal. And my feet began to hurt me. Et cela pendant des semaines. Eh, for weeks. Y eso durante semanas. Un jour, je suis tombé devant la porte. One day I fell before the Algún gate. Sous les yeux ante des Before the protocol. Ici, là. Here down. Vous croyez que ici c'est la, c'est- c'est- la rigolade ici Do you think here is the playground? Creen que estamos aquí para ah, bromas. Vous croyez que cet esprit qui parle là, Do you think the spirit was speaking in Il est content de moi? Is he happy with dire ok, tu m'as chassé, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. You have cast me out, I'm going, I'm going. Mais boy, Non. À dater d'aujourd'hui, ma fille, donne-moi l'huile. From today, ma partir de Sois sérieux avec toi-même. Be serious with yourself. Avec ton Dieu. Be serious with God. Sois sérieux avec ton Dieu. C'est sérieux. Développe une relation personnelle avec ce Dieu d'abord dans ta maison. relationship with God every day. Desarrolla una relación primero en tu casa Et con petit Dios. à petit, tu seras complètement libre. Alléluia. Euh, slowly Parce que la délivrance n'est pas encore finie. délivrance a poco The deliverance is yet libre no se Je m'appelle Bruve-Neige. Bruve neige. Bruve-Neige. qui veut dire Je ne sais pas, ce sont mes parents qui m'ont donné ce prénom on va chercher pour connaître son, son, son, interprétation, sa signification. OK Et après, je te dirai. Mais tout à l'heure, je vais te voir au bureau. Alléluia. Amen. OK Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir.